you just got Cheetos, my skin's got improved All of my passions inside of my tunes I'm just on my way to get a new overview Never stated, never hated, appreciated on daily basis Never faded cause I didn't get what they think about the tracks I share Spirit, der merkbare Heftige, werde ich komme, geht's so Ripper an den Deftige Chillen mir Virus reden, weil ich seine Dreck, die Wischen Kinder, wo sind denn das Dope, aber meine Texte sehen Viel zu der Tag, wenn ein Sprachbegabter, Sprachgesangsartist, Digga, meine Parts sind Diese Parts, ich spitze nicht abgelöst, sondern unikabel Alle meine, meine du das haben, alle meine Alle große Töne haben keine Expertise. Wer sind diese ominösen kleinen Kinder in der Wiege? Könnt ich mischen oder was? Dann ihr seid Kinder ohne Vater, kein Palaver. Ihr seid andere, weil ihr Songs in eurer Kiste coming knocking auf that side Couldn't care less about your eyes We never met because of the night Contact the people that fuck up my mind Get out my way or you're gonna die I know why you are famous, bitch All of her tricks are exchangeable I am the one who is playing this Everyone knows how lame it is Bitte mach mir mal nicht auf Gründe wie ein Werfer, Digga Was genau, dass ich hier es besser mache Denn ich hab alles was ich brauche Wenn ich neue Bisschen baue Dann werde ich Gyms rauche Um den neuen hier zu feiern Motherfucker, warum kriegen Rapper alle gleich Ich habe keine Ahnung, was das soll Ich hasse diesen Scheiß Ich bin als mit der Debüt und zwei trainiert Du bist nicht die Leute, die werden blockiert du kleiner Hurensohn! Ready?